हेलो और वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में एक शॉर्टकट की आइए आपको सिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स में नंबर लिखे हुए हैं अब एक शॉर्टकट की मैं यूज करता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ उसको यूज कीजिए आप प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट और जो परसेंट वाला साइन है उसको प्रेस कर लीजिए